حافظ القرآن سیدنا محمد برحان الدین آقا ردوان اللہ علیہ نا جانشی سیدنا مولانا علی قدر مفدل سیف الدین آقا عجب شان سی ازمان ما حفظ القرآن نی بلن فرمی رہا ہے ایک ایک مومن نی طرف یہ قرآن مجید نہ حفظ نی برکت پہنچے ارے حفظ القرآن قرآن نے یاد کروا سہلا سہلائی تھا یہ نیت سی محدود زہرائے ہے એક ઘણો જ ફાયદેમંદ એપ્લિકેશન મોબાઈલ વાસ્તે તૈયાર કર્યો છે તાકે એક એક મુમેન એ એપ્લિકેશનને મોબાઈલમાં ઇસ્તેમાલ કરે અને હિફ્સની સફરમાં કામયાબી હાંસિલ કરે આ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં અલ મુહાફિઝના નામથી અવેલેબલ છે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને અલ મુહાફિઝ ટાઈપ કરી આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવું ડાઉનલોડ કીધા બાદ એને ઓપન કરીએ છીએ તો આ મિસલ પેજ આવશે જે સુરત હિફ્ઝ કરવી હોય એ સુરતને ડાઉનલોડ કરવું હમણાં આપણે સુરત નબાની મિસાલ લઈએ કે કોઈને અમ્માની સુરત યાદ કરવી હોય તો એ સુરતને ડાઉનલોડ પહેલે કરવું ડાઉનલોડમાં ઓપ્શન્સ છે કે અગર એક પેજ ડાઉનલોડ કરવું હોય યા સુરત ડાઉનલોડ કરવી હોય યા તમામ જુઝ યા તમામ ત્રીસ અજ્ઝા ડાઉનલોડ કરવા હોય તો એમ ડાઉનલોડ કરી શકે છે ફિલહાલ આપણે આ સુરત ડાઉનલોડ કરીએ છીએ આ એપ્લિકેશનની એક ઘણી મોટી ખૂબી એ છે કે હિફ્સ ના કરનાર જે વખત હિફ્સ કરે છે અને કોઈ લફ્ઝ યા આયત એને મુશ્કેલ લાગે છે યા મુરાજાતના વખતમાં એ આયત યા લફ્ઝમાં ગલતી થાય છે તો એને આ પેન અને બ્રશનો ફીચર ઇસ્તેમાલ કરી હિફ્સ કરનાર હાઇલાઇટ અને માર્ક કરી શકે છે આમ કરવાથી એ લફ્સ તરફ ફોકસ રહે છે અને દોબારા સહી પરવાની તમરીન થાય છે હાઇલાઇટ કરવા વાસ્તે અલગ અલગ કલર્સ બી ઇસ્તેમાલ થઈ શકે છે આ મિસાલ હાઇલાઇટ કરીને એ જે લફ્ઝ પર ફોકસ કરવા ચાહે છે એને સેવ કરી દેવું હાઇલાઇટેડ યા હાઇલાઇટ વગર બી એ સફાને પરી શકે છે અમ્માની સુરત ડાઉનલોડ કીધા બાદ جتنی آیت حفظ کروی ہوئے یہ آیت انہیں سٹ کرے مثال نہ طور پر اگر آجے اممہ نے تین پہلی آیت یاد کروی چھے تو یہ تین آیت نے حفظ نہ واسطے سیٹ سٹارٹ انہیں سیٹ اینڈ دباوی نے آیت انہیں سٹ کرے سَأَلُونَ عَنِ જેમ જેને હિફ્સ થાય તેમ ઈસલ એ આયતો વારંવાર સુની શકે છે એ આયતોની સ્પીડ બી હિફ્સ કરનાર એને જેમ તમક્કુન હોય એમ સ્પીડ સેટ કરી શકે છે આ મિસલ કરવાથી વારંવાર સુનવાથી હિફ્સમાં પુખ્તગી આવે છે અને અહકામ અને મખારિજમાં કોઈ ફરક હોય તો એ દૂર થઈ જાય છે અને અહકામ અને મખારિજના સાથે હિફ્સ કરવામાં ઘણી સહેલાઈ થાય છે કુરાન મજીદની તિલાવત અને હિફ્સ કરનાર ના નિશાની મૂકવા વાસ્તે બુકમાર્ક્સનો ઓપ્શન બી આપવામાં આવ્યો છે યા ડિરેક્ટલી કોઈ પેજ પર જવું હોય તો ડિરેક્ટલી કુરાન મજીદના કોઈ બી પેજ પર જઈ શકે છે એના સાથે હિફ્સ કરનાર વાસ્તે તીન કારી અને બે મુસાફમાસી જેમ ચાહે તેમ ફાયદો એ લઈ શકે છે આ મિસલ એપ્લિકેશન હિફ્ઝના વાસ્તે ઘણું અને ઘણું મુફીદ છે એપ્લિકેશનની લિંક નીચે આપવામાં આવી છે ઝ્યાદામાં ઝ્યાદા મુમનીનસી શેર કરીએ એમ સગલાસી ઇલ્તમાસ છે શુક્રન જઝીલા